Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian 5 tips supaya kalian bisa memperbaiki bahasa Jerman kalian atau membuat bahasa Jerman kalian lebih fasih. Aku ngerti banget mungkin aku bukan orang yang cocok untuk memberikan kalian tips ini karena bahasa Jermanku juga memang belum fasih. Seperti kalian tahu, kuliah aku di sini adalah kuliah bahasa Inggris, cowokku juga bukan orang Jerman, jadi Eh, kita selalu ngomong dalam bahasa Inggris dan perusahaan di mana aku kerja adalah perusahaan internasional di mana semua conversation yang kita lakukan setiap harinya adalah bahasa Inggris. Tapi aku sudah tinggal di Jerman selama enam tahun dan selama aku enam tahun tinggal di sini, aku sadar atau aku uh, realize beberapa tips yang aku akan bagi dengan kalian hari ini supaya kalian bisa memperbaiki bahasa Jerman kalian. Tips pertama yang aku mau bagi ke kalian adalah untuk melakukan Tandem atau mendownload Tandem app. Jadi Tandem ini adalah sebuah vocabulary yang artinya uh, language exchange. Jadi kalau kamu misalnya menggunakan uh, smartphone kamu, kamu bisa ke App Store kamu dan kamu bisa mencari Tandem App. Jadi Tandem App ini adalah app untuk language exchange services di mana kamu mendownload Kemudian kamu registrasi diri kamu, kamu memberikan informasi kamu seperti eh, email address kamu, umur kamu, dan lain-lain. Tapi informasi yang paling penting yang kamu harus berikan adalah bahasa apa yang mau kamu pelajari. Jadi kalau misalnya kamu mau belajar bahasa Jerman, app ini akan otomatis mencari orang yang juga uh, bisa fasih berbahasa Jerman. Jadi app ini bukanlah app seperti language learning atau bukan app untuk benar-benar belajar Jerman. Jadi ini benar-benar untuk mem mempertemukan kamu dengan orang lain yang ber pasti berbahasa Jerman supaya kamu bisa ngobrol dengan mereka dan latihan bahasa Jerman dengan mereka. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat app-nya, ini lebih berbentuk seperti um, WhatsApp atau chatting kayak Facebook Messenger gitu. Jadi kamu bisa ngobrol dengan mereka. Kalau misalnya kamu ketemu orang yang menurut kamu cocok dengan kamu, kamu bisa nyapa mereka, kamu memberitahu mereka tentang informasi kamu, misalnya uh, level Eh, bahasa kamu di mana, apa yang kamu mau capai dengan app ini, dan seperti ya, informasi yang menurut kamu penting untuk mereka. Dan orang ini mereka akan fasih berbicara bahasa yang kamu mau, dan jadinya kamu akan ya seperti ngobrol aja. Tips kedua adalah Duolingo. Duolingo ini juga adalah app yang menurutku sekarang lumayan terkenal. Jadi di mana tandem app itu adalah lebih um, casual, di mana kamu cuma ngobrol sama orang lain ini dengan bahasa yang kamu mau. Duolingo ini lebih seperti classroom. Tapi yang aku suka dari Duolingo, Duolingo ini bukanlah classroom yang sangat serius. Jadi kalau misalnya kamu download atau kamu cari aja coba di YouTube uh, tentang Duolingo review atau um, experience orang yang udah memakai Duolingo, jadi Duolingo itu mereka lebih ke memperbaik, memperbaiki atau mem memberikan banyak sekali vocabulary untuk kamu. Mereka akan memberikan banyak vocabulary yang mungkin kamu belum tahu, kamu bisa latihan, dan cara mereka me mengajar kamu itu sangatlah fun. Jadi bukanlah bukan cuma dari textbook dan kamu harus melakukan banyak-banyak um, homework. Mereka me melakukan hal ini dengan lebih fun. Mereka biasanya naruh um, gambar, naruh video, terus mereka juga meletakkan um, ya kayak quiz-quiz di eh, di tengah-tengah hari dan ya, ini juga sangat fun. Jadi ini bukan normal classroom yang menurut kamu sangat membosankan. Duolingo ini menurutku adalah app yang sangat menarik, sangat fun. Dan kalau misalnya kamu udah lama nggak membuka appnya, biasanya mereka memberikan push notification kayak ah, um, aku belum lama melihat kamu membuka app ini, ayo kita belajar Jerman lagi. Jadi benar-benar sangat intuitif dan menurutku ini sangat memotivasi banyak orang. Tips ketiga yang aku mau berikan adalah untuk melakukan semua media atau yang menyerap semua media dengan bahasa Jerman. Media yang aku maksud adalah TV, majalah, koran, buku, dan lain-lain. Kalau misalnya kamu baru mempelajari bahasa Jerman dan mungkin bahasa Jerman kamu mulai belum terlalu bagus, aku nggak merekomendasikan kamu untuk baca satu novel tebel-tebel yang sangat susah dalam bahasa Jerman. Tapi apa yang aku rekomendasikan, dan ini adalah rekomendasi dari teman aku, dan menurutku ini pertama pas aku denger, aku lumayan nggak yakin karena kedengarannya agak aneh tapi sempat aku melakukannya sebenarnya itu uh, it works jadi apa yang temanku bilang adalah untuk membaca buku anak-anak <laughs> dalam bahasa Jerman jadi buku anak-anak yang benar-benar cuma misalnya dua kata dalam satu halaman dalam bahasa Jerman ini sebenarnya adalah hal yang sangat membantu personally untuk aku untuk memperbagusi bahasa Jerman aku daripada kalau misalnya bahasa Jerman kamu belum terlalu bagus dan kamu langsung loncat ke dalam buku novel yang sangat susah aku yakin ini uh, akan malah menyusahkan kamu dan mungkin malah kamu jadi males dan kamu akan stop dan kamu malah nggak akan melanjutkan mempelajari bahasa Jerman kamu. Jadi yang aku mau ngomong dari poin ini adalah biasakan untuk membaca bahasa Jerman atau nonton eh, TV Jerman yang dan ini akan sangat mem, mem ya mengimprove bahasa Jerman kamu. Ya, dan yang aku sangat rekomendasikan beneran adalah untuk nonton eh, berita berita pagi bahasa Jerman karena ini sangat sangat menurutku sangat menarik karena pasti kamu pengen keep up to date dengan apa yang terjadi di di, um, di, di luar tapi benar-benar bahasa yang mereka gunakan di berita Jerman tiap pagi itu bukan bahasa yang susah. Kemudian ada video, ada gambar, dan kamu pasti akan mengerti apa yang mereka omongkan. Kalaupun misalnya ada satu berita yang kamu benar-benar nggak ngerti, kamu kemudian kamu bisa nge-google dalam bahasa Inggris apa sih yang terjadi, dan akhirnya mungkin kamu akan uh, put the puzzle together jadi kamu ngerti apa yang mereka omongin dan kalau misalnya kamu melakukan ini setiap hari setiap pagi terus menerus walaupun cuma 10 menit setiap harinya setiap pagi kamu nonton berita dalam bahasa Jerman kamu pasti your brain bakal terbiasa dengan bahasa Jerman dan kamu akan bisa memperbagusi dan juga membuat bahasa Jerman kamu lebih fasih. Tips keempat untuk membuat bahasa Jermanmu lebih fasih adalah untuk mengganti setting semua electronic device kamu. Jadi kalau misalnya kamu punya HP, kamu punya iPad, kamu punya barang-barang elektronik yang, yang kamu selalu pakai setiap harinya. Kalau misalnya sekarang barang-barang itu masih di setting dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, aku sangat rekomendasikan kamu untuk mengganti settingan ini jadi bahasa Jerman. Karena pertama, pasti kamu akan selalu menggunakan electronic device ini. Dan kalau misalnya kamu menggunakan ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, kamu tidak akan terbiasa dengan bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya kamu selalu menggunakan ini, dan kalau misalnya kamu menggunakan bahasa Jerman ini, kamu akan bisa membuat diri kamu lebih fasih dalam bahasa Jerman, karena kamu juga mulai terbiasa dengan bahasa Jerman. Apalagi kalau misalnya kamu udah punya barang ini dengan lama, pasti aku yakin banget kamu udah lumayan hafal uh, apa sih apa button ini, apa tombol ini artinya kalau misalnya kamu ganti dalam bahasa ke, ke dalam bahasa Jerman, kamu pasti akan masih ingat apa arti tombolnya, tapi sekarang tombolnya dalam bahasa Jerman. Jadi ini adalah tips yang sangat bagus untuk me, mem, ya, membuat kamu lebih fasih dalam bahasa Jerman. Tips kelima dan tips terakhir dan tips yang menurutku paling penting untuk memperbaiki bahasa Jerman kamu adalah untuk latihan. Dan ini I can't stress it enough, latihan, practice, speak German adalah tips yang sangat-sangat-sangat paling penting dan paling membantu untuk memperbaiki bahasa Jerman kamu dan untuk membuat kamu fasih berbahasa Jerman. Banyak banget orang, termasuk aku dulu, yang malu. Jadi aku bisa bahasa Jerman tapi aku malu karena menurutku bahasa Jerman ini adalah bahasa yang ya bukan mother tongue aku dan apalah aksennya jelek dan lain-lain dan aku jadi malu aku malah lebih uh, lebih comfortable ngomong bahasa Inggris tips-tips sebelumnya yang udah aku berikan semua yang aku tips yang aku berikan ini adalah untuk latihan. Kalau misalnya kamu nggak punya teman yang bisa bahasa Jerman atau nggak ada yang bisa kamu ajak ngomong dalam bahasa Jerman, kamu bisa melakukan tandem di mana kamu berbicara dengan bahasa Jerman dengan orang yang mungkin kamu tidak kenal. Tapi ini adalah benar-benar tips yang paling penting. Jangan takut kamu salah kamu tahu bahasa Jerman itu bukanlah bahasa yang mudah. Grammarnya banyak banget peraturannya, banyak banget kalau misalnya kayak gini berarti kayak gini, kalau kayak gini kayak gini. Banyak banget hal-hal yang harus kamu ingat dan harus kamu ikuti. Dan ini bukanlah hal yang gampang untuk semua orang yang belajar. Apalagi kalau misalnya kamu udah tinggal di Jerman, kamu bakal banyak banget chance dimana kamu bisa melatih bahasa Jerman. Kalau kamu belanja, belajar bahasa Jerman. Kamu punya teman di universitas yang orang Jerman, latihan sama dia belajar Jerman. Kamu tinggal sama orang di sini yang eh, bisa bahasa Jerman, Jerman ngomong juga bahasa Jerman. Walaupun mungkin pertamanya ini bener-bener nggak -bener nyaman, kamu ngerasa awkward, kamu ngerasa aduh ngapain sih, aku nggak bisa nggak bisa me mengexpress myself well in a different language. Kalau misalnya kamu benar-benar berusaha, non-stop kamu latihan belajar bahasa Jerman, aku yakin ini benar-benar tips yang paling bagus untuk memperbaiki atau membuat kamu fasih dalam bahasa Jerman. Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini, di mana aku memberikan kalian 5 tips untuk memperbaiki bahasa Jerman atau membuat bahasa Jerman kalian lebih fasih. Aku harap video ini membantu untuk kalian, dan seperti aku bilang di awal video, aku bukanlah orang yang bisa berbahasa Jerman dengan fasih, tapi Aku harap tips-tips ini bisa membantu kalian untuk membuat bahasa Jerman kalian lebih bagus. Seperti biasa, kalau ada feedback, jangan lupa komen di bawah video ini, jangan lupa like dan subscribe, dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!